असलम फ्रेंड्स मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टी दोस्तों आज हम बात करेंगे ये सेट है telephonic L C D T V है बत्तीस इंच का तो मैंने इसको ये बिल्कुल डेड हालत में था तो मैंने इसके बैक को रिमूव किया हुआ है तो अमूमन इस तरह ये जो सेट हैं ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है ख़ास तौर पर इस तरह इसके जब भी फॉल्ट आएगा इसके आई का फॉल्ट आता है ठीक है A six zero nine six nine H कुछ इस तरह का नंबर होता है इस आईसी का तो इसमें भी आप देख लें मेरे पास काफ़ी सारे ये सेट इस तरह के आए लेकिन सब में फॉल्ट एक ही फॉल्ट है पावर सप्लाई का अगर फॉल्ट है तो उसका आईसी ब्लास्ट होता है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आई भी ब्लास्ट हुआ है एक साइड में आप देख सकते हैं ठीक है ये आईसी इसका ब्लास्ट हो चुका है ठीक है ये इस आईसी का number A six zero six nine H ठीक है ये नंबर होता है ये सेवन पिन का आईसी होता है तो ज़्यादातर ये फॉल्ट ये फॉल्ट आता है इस सेट के अंदर तो इसके अंदर जब ये फॉल्ट आता है तो इसमें हमें करना क्या होता है कि आईसी के साथ साथ हमें इसका ये एक कैपेसिटर भी चेंज करना होता है इसके अलावा इसका देखना पड़ेगा एक ये डायोड लगा है इसके साथ ठीक है एक ये हो सकता है ये भी शॉर्ट हूँ ये भी ख़राब हूँ तो बहरहाल जो <clears throat> इतने एरिए में जो जो फॉल्ट है ये हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले तो आई सी आई सी एस का अगर अवेलेबल होगा तो फिर ये चेंज करेंगे इसके साथ साथ इसके डायोड और कैपेसिटर जो है ये कन्फर्म है ठीक है कैपेसिटर भी साथ में चेंज करते हैं जैसे एस टी आर के साथ जो कैपेसिटर लगे होते हैं अगर एस टी आर ख़राब होता है तो साथ में हम इसके कैपेसिटर भी चेंज करते हैं क्योंकि कैपेसिटर चलने के साथ साथ छोटे कैपेसिटर होते हैं ये समटाइम वीक हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए कैपेसिटर भी चेंज करना पड़ता है तो बहरहाल चलो इसको रिमूव करते हैं पावर को इस आईसी को रिप्लेस करते हैं फिर देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं ये इसका मदरबोर्ड लगा हुआ है ठीक है तो ये इसके पैनल का नंबर तो जी फ्रेंड्स मैंने आईसी इसमें रिमूव कर दिया ये ऐसे आप देख सकते हैं ये ब्लास्ट ठीक है तो ये A six zero six nine इसका नंबर है ठीक है तो इसके साथ साथ एक इसका जैनर है वो भी शार्ट शो कर रहा है ठीक है जैसा कि आप दिए ठीक है ये आईसी के पिन है अब चार एक तरफ और तीन एक तरफ ये इसका कैपेसिटर है ठीक है ये ठीक है इसके अलावा ये एक इसका डायोड लगा हुआ है एक ये डायोड है ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसका ये जो डायोड है एग्जैनर है ये शार्ट शो कर रहा है ठीक है जैसा कि आप सुन सकते हैं ये जो इसका जैनर है ये शार्ट शो कर रहा है इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो रिमूव करते हैं ये इसका सो ये गर्म है अभी ये इसका जैनर है ये भी शार्ट शो कर रहा था ठीक है जिसकी वजह से आप इसको रिमूव कर लिया अब इसको चेक कर लेते हैं दोबारा से हाँ ये ख़राब है ठीक है ये ख़राब है तो मेरे पास एक पावर पड़ी हुई है सेम तो हम उसमें से रिमूव कर लेते हैं इसको ये आईसी है ये तो लास्ट है ठीक है तो सबसे पहले हम इसका जो जैनर है वो रिमूव करेंगे तो जी ये सेम पावर थी मेरे पास तो उससे मैंने इसको निकाल लिया जी ये जैनल लगा दिया अब हम इसमें आईसी ऐड करेंगे ठीक है तो ये मैं मैंने डायोड ओपन किया हुआ था क्योंकि इस पर शार्ट शो कर रहा था लेकिन अभी जब इसको ओपन किया तो बिल्कुल ठीक है ठीक तो अब हम इसमें इसका आईसी जो है वो ऐड करेंगे ठीक है ये आईसी ये मैंने इसमें पावर सप्लाई जो है वो आईसी वगैरह लगा के ऐड कर दी है अब यहाँ पे इसको ऑन करते हैं इसकी ग्रीन लाइट टेलीफोन है ठीक है तो आप देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है ठीक सेट हमारा ठीक तो ये जो पावर सप्लाई होती है इसमें फॉल्ट ज़्यादातर फॉल्ट जो है मेरे पास कितने भी सेट इस तरह के आए हैं ये पावर सप्लाई के तो इसमें फॉल्ट इसी का है ये जो आईसी है इसका फॉल्ट आता है ठीक है ज़्यादातर इस आईसी का फॉल्ट आता है आईसी ब्लास्ट हो जाता है ये सेवन पिन का आईसी है तो आप देख सकते हैं सेटिस वक्त हमारा बिल्कुल ओके है